حضرت لاس اینجلس سے سوال آئے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم وہاں پہ کچھ کرنے کے لیے کافی کوشش کرتے رہے لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ہوئی ہم وہاں کاروبار لے جانا چاہتے ہیں وہاں بزنس لے جانا چاہتے ہیں وہاں پیسے لے جانا چاہتے ہیں لیکن کچھ وہاں کچھ کامیابیاں ان کو ہیں نہیں تو چاہتے ہیں کہ جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کے کاموں میں جو وہ پاکستان کے لیے ڈلیور کرنا چاہتے ہیں وہ رکاوٹیں ان کی دور ہو جائیں اور وہاں ان کے جو بھی پروجیکٹس ہیں یا جو بھی کام ہیں وہ سکسیزفل ہو جائیں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 یہ نہ ہو کہ پاکستان پریڈ کی بھی دو دو تین دن میلے ہونے لگیں یوم آزادی کے تین تین چار چار میلے ہونے لگیں اور وہ گورا میئر جو ہر ایک میلے میں جائے اور کہا کہ ماشاء اللہ پاکستان ایک ہے میلے چار کر رہے ہیں <laughs> کیوں بنتی نہیں نا آپس میں لگ پولنگ کر کر کے پاکستانیوں نے اپنا اچھا تعارف کروایا ہے وہاں اس لیے امریکہ کے اندر پاکستانیوں کا کوئی اچھا تعارف نہیں ہے سوری ٹو سے اس لیے جو ہے سب سے پہلے تو پاکستانیوں کا امریکہ میں رہتے ہوئے اچھا اپنا تعارف اور اچھی پہچان پیدا کرنی چاہیے تاکہ یہاں کا گورا آفیشیل جب آئے کہا کہ ماشاء اللہ پاکستانی کمیونٹی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں اس پاکستان کی یوم آزادی کی بھی میلے ایک ہی نکلتی تھی وہ پریڈ پاکستان پریڈ اب وہ پاکستان پریڈ بھی کئی ہو گئی ایک ایک چودھری صاحب نکالتے ہیں دوسری دوسرے چودھری صاحب تیسری تیسرے چودھری صاحب کیونکہ چودھریوں کے آپس میں بنی نہیں اور پھر جب سٹیج کے اوپر بیچارہ میئر گورا آتا ہے تو پھر ہر ایک فوٹو سیشن کے چکر میں ایک دوسرے کو دھکے دے کے آگے بڑھتا ہے سمجھتا ہے کہ گورا پاگل ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا آپ جو لیگ پولنگ سٹیج کے اوپر کر رہے ہیں وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے تو معاف کیجیے گا بڑا شوق ہے آپ کو پاکستان میں کچھ کرنے کا سب سے پہلے یہاں پاکستان کے لیے کچھ کیجیے کہ یہاں لوگ کہیں کہ یار واقعی ماشاء اللہ پاکستانی ہے مزہ آ گیا بڑا اچھا آدمی ہے پہلی بات پہلی نصیحت تو یہ دوسری نصیحت ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے لیے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں بالکل کرنی چاہیے لیکن میں نے جیسے بتایا سب سے پہلی خدمت یہ ہے یہاں پاکستان کا نام صحیح روشن کریں کیونکہ یہاں جب آپ یونائٹ ہو کر انڈیا سے سبق لے لیں پڑوسیوں سے یہاں انڈین جو ہے کس طرح رہتے ہیں انڈین کلچر ایک انڈین کلچر ہے بس انڈین انڈین دیسی بھلے مسلمان ہو بھلے کافر ہو سب ایک ہیں بجالے کو اپنے انڈیا کی برائی کرتا ہو جبکہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے سب خبر ہے لیکن سب بالکل ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے لیکن پاکستان جو ہے پاکستانی یہاں پر جو کر رہے ہیں وہ علامان والحفیظ سوری ٹو سے میں بھی پاکستانی ہوں سوائے اس کے دل دکھتا اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ایک بات دوسرا کہ پاکستان کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کہ وہاں جانا چاہتے ہیں آسانی ہو جائیں اس کے لیے پڑھیں صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی سو بنی اسرائیل آیت نمبر ایٹی جو ہے یہ آپ نے ایک سو ایک دفعہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے اول آخری گیارہ مرتبہ الدالرشی یہ پڑھ کے جو ہے آپ دعا کرتے رہیں سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کریں انشاءاللہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ یا جو ہم چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لیں گے بہت بہت شکریہ